Won't you take me jsem dělal s tebou. Ty vole, co je to za kokota? Jak to to může vyjednat něco? Takhle, chlapi, vy tu máte na hulíno.